assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum aziz birodarlar yana men sizlar bilan xurshid vlog aziz do'stlar uchinchi rozgirishimizga ham startni berdik uch yuzga yaqin biletimiz qolgan shoshilib besh yuz rubl evaziga o'z omadingizni sinab ko'ring главный prizimiz ming dollar ekrandagi nomlarga zverimga prejazm qilingan bilet narximiz besh yuz rubldan iborat общий biletimiz uch yuz to'qson to'qqiz dona главный prizimiz ming dollar ekan yuz dollar yuz dollar uch ming besh ming ikki ming 60 dona pul konvertlari bor gazini bosing faqat podashkada bo'lsangizlar inshaalloh ertaga finalda o'tkazamiz albatta like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang video davomida ikkinchi rozgirishimiz e, yutuq ro'yxatlari bilan tanishib chiqasiz faqat podashkada bo'ling likelar bilan qo'llab quvvatlang barchangizga omad assalomu alaykum do'stlar, assalomu alaykum barodara ina sevim bozimona star dodem Общи билет мо 399 дона, ози 300 э, дона примерно билет мо нагай, нарх билет мо 500 бул, общи количество призов 60 дона иборат аст, главный приз мо 1000 э, доллар. Агар пардачка чот кунедон, пага финала мегзаранем, дар давоми видео бозии дуюм буткадаги ора тамошо кунед. Thank you. qara yo'llar baxtga emas armonlarga boshlar nega qara hijron dilga ozor ko'zlarimni yoshlar nega yuzlarim kulmas hech qachon ko'zlarim kulmas hech qachon qara taqdir qalbga quvonch bermas bag'rimni ishlar nega o'ylayman lekin sening tomon qadam tasholmayman dil og'ridi achchiq so'z ko'zlaringni yoshlolmayman kech deyman yuragimga ishqim kecholmasam yetar mensiz yashaysan u lekin tushun sensiz yasholmayman darak يا نموزي نخر برك yuraklarga azar bo'lding Onu tayqindayin sen Axir hayolimda tursan O'ylayman Lekin sening tomondadan tasholmayman Dil og'ridi Achiq so'za ko'zlaringni yoshlolmayman Kech deyman yuragimga ishqan kesholmasam yetar Mensiz yashaysan u lekin Tushun sensiz yasholmayman so'zimni tildan qo'ymay so'zlaganim o'zing axir